The raid on Labastille ended with nothing but more deception and emotional holes. Sure, Madame's rule has come to an end. But my past still eludes me. Without my memories, I have no choice but to follow Edge's instructions with hollow conviction. And despite the atrocities I witnessed in that prison winning me over to the errorist cause, the recovered memory of my crime is gnawing away at my soul. I pushed a man to suicide. What else have I done? Worse? Edge only sees cause for celebration. Our liberated comrades have remembered their credo and taken up the fight against sense and technology once more. And now he wants to strike at the heart of the reconversion project and smash Memorize forever. His plan. Go for the Queen Bee. Scylla Cartier-Wells, president of Memorize. I must remix her worldview. Skew her past and soften her heart. And so I asked myself, is winning this struggle worth losing my soul? Can one crime justify the reversal of another? The old Nilin seemed to have the answer. As for this Nilin, she doesn't have a clue. Епізод п'ятий. в голову. В сраку. Округ Сан-Мішель. Всім привіт, ми продовжуємо грати в Remember Me. You're going to infiltrate the Memorize head office. Find that bitch Scylla and put an end to her reconversion project. Нам треба найти якусь гадину. We must stop her from так і army of leapers. Хтось збирає армію з лєпрів і нам треба знайти офіс Меморайз і хтось з тих, хто збирає армію, гадіна. Все, що я поняв. Так. Я вже і після тої мадам вже забув як грати. Я вже зразу думаю як тікати куди. Пішли. Оу, оу, не починай мені тут зависони включати. Блін, я подумав, що це пластир, а це якась коробка. Короче, я не бачу пластиря. Походу буде бойня. Ні, ще нема. Так, зайти то я встигну, тут все закрито, тут теж. Пішли. Це що таке? Йой. Миє вікна. Технічка. Вікна миє. Так, підсказка. Великий синій ящик, великий жовтий ящик, це що таке? Чи це настільки близько, що він здається великий? Якась червона херня лампа і синя рукавиця. Коротше, зараз будемо шукати. О! Кіпри. А ні, це це і чудіще, це страшне, кричаще. Тікай від нас. А нахер ти мені не надо. А я можу його бехкати сильним цим ударом? Ні, мені треба їм на цього чудіща. То йому нічого не дає. Ржавий болт йому не допомагає. До речі, я давно хотів це зробити. Лабораторія зв'язок. Поміняти... Ні, поміняти оце на ще один тикамий. Є. І отут це поміняти на... Що, лікувальні не міняються? А тут тоже не. короче я не, не доганяю. Що це за херота? О, о. Є. Е. Поміняв. Що я поміняв? Вот. ликувальный один е Да, не А ногою є лікувальний? Ногою. Нема. Нема такого. Добре, це ножний, теж лікувальний. Відкачуючий. Ой. Стоп. Тут можна ще один такий? Звісно, що можна, о, вільний. Оце супер. Оце лічебна зв'язочка. Три підтвердіть є. Так. Супер. Я не розумію, чого я не можу це використати. Я нарешті бомбу, дядю. Що всі здохли? Цьому срака. Нарешті воно все здохло, щоб йому добре було. Чого воно в півприсіді ходить? Так, а я там червоний був фон і желізний забор. І на тому фоні була якась херня, кіберзгляд. А чого він не працює ніколи, коли його нажимаю? А вон, вот там-то подсказка. Вот. Фокус. Е. Це дуже добре, що я не провтикав і не пішов сюди зразу. Hurry. This is our last chance to shoot Memorize, right in the brainstem. Бить Меморайз прямо в мозок. Щось він замовк. Сказав Тейк у муку пернув. Там був ще один прохід. Мені здається, що там є якась історія Новопаріжа чи ще щось. Ніхера тут нема. Херня тупа. Значить, зараз ми маємо вдарити комусь з- з- прямо в мозок. Прямо в мозок зразу. Та залазь, сука. О. Що ще тут є? Ніхера тут нема. Як все просто і цікаво. Воно буде спускатись. Ні. Ще одна технічка. Рецепшн. А як мені пройти на третій поверх до драбена? Ого. А що це сталося? It's been trashed. The Eris are causing chaos throughout the city. О, тепер це вже трохи дійсно похоже. На Чернівецький ЖД вокзал, бо то щось занадто круто було. Ліфт сломан, подйомник, куди я можу його підняти? Вообще правильно я поднял. Да. Ого, тут все-таки аварийне. Це стекло, да. Що далі, куди? Ага. Бачу. Туди навряд чи, бо нема підсказок, що туди можна пригати. Citizen of Neo Paris. Купил себе пачку семочек. How did you recruit me to the Aorist cause? Tommy claims that you just showed up in his bar one day. A lost soul. Adrift in a sea of regret. He says that he knew immediately that you were going to be one of us. But who can trust his memories? You know, sometimes I think you're a better poet than a freedom fighter. Perhaps in another world I am. Щось цей Едж підпиздює, якось все дуже так поверхнево він розказує. Нічого там нема. Зразу на трубу є здаліка запрягне. Оце крутий телек, такий би дома мати. Грати цю ігру на такому екрані. Би було цікавіше. Походу ту нігрітоску нам треба, ту що на телеку. Бог, ну, ёб твою мать. Оце я нашугався. Тут нічого нема, нічого. Хлоп. Стоп, стоп, стоп. Ого, як гарно блистить підлога. Сюди. У карман. А тут що? Тут куди, якими маршрутами він ходить? Раз, два, три по-любому сюди треба стати. Бо воно так просто тут не може. А, бляха, це ж архітектура. Повторюється. Тут щось треба зробити, щоб він пішов далі. А нам вправо. Спів. Ха! Наїбали чувака. С. Ки, а, ну, ки нахуй С цифра 2, що я пизджу. Драбена. Хтось написав якісь погані слова на стіні. Високо. Так, так, так. Щось я скучаю. О, як завжди, згадав гівно, от і воно. Скучаю я за якимись пластирями, фокусами. Було б добре, ще один пластир і один фокус. Але напевно фокус більше треба, чим пластир. Так, картина якогось чувака. І знову за забором з червоною полосою. О, міліція. З народом. Десь тут от і є той пластир. Треба знайти тепер забор. They've lost everything. Це ерористи все натворили. The world is drowning, sis. You're the only one that can throw us a lifeline. You're talking in riddles, Edge. You are my scalpel, Nilan. A weapon against a planet full of tumors. A scalpel. Interesting metaphor. Скалпол, вона говорить. Так, мені треба знайти забор, і там має бути пластир десь на фоні цієї червоної штуки. Може це не тут? Та вверх, що ти тупиш? От. Є, от ця картина, а це Джек Спанда. Так, так, так, так, треба заховатися. Є. Вниз? Наверно, да. Так, тепер треба в той бік подивитись і... Йоп, твою мать. Пошукати забор. А я тепер поняв, що це за звук. Це звук типу як денної лампочки. Тобто я вічно його чую і не розумію, що це таке. Що, лепрі? Да. Все? Якось дуже просто. Так, лабораторія зв'язок. Ми можемо відкрити якусь таку, я би відкрив щось з цих о, штук. Ноги, ноги. Все ноги. Ну, нехай буде. Нахер мені ті ноги. А, ще щось можна відкрити. Уже давай, так. Все. Так, А, чекай, я можу щось кудись вставити? А... Е, та йоб твою мать. Сюди я можу вставити це. Сюди я можу вставити. Це вільне щось є. І ще я сюди вставлю. Це. І тут щось є одне ще вільне. Все, тепер все заповнено. Є. Давай. Це дуже просто. Давай тако тебе. Давай ще упади. Все, музика закінчилась, значить все, вилазь. Ага, вон я бачу ще якусь червону херню. А забора не бачу. Коротше, буде видно. Слава Богу. Так. Надіюсь, мене ніхто зараз не попробує збити. Щось ці ерорісти якоїсь такої херти начудили. Коротше, я провтикав підсказку, я так її не знайшов. Як же буде так, як є. Так, що це таке? Це... Коротше, щось там таке є. Якась... Якийсь підвіконник з якимись трубами. Поки що його не бачу, але надію, що хоч це я не провтикаю. Підвіконник з трубами. Вот, зліва. та така червона полоса, от вона. А підвіконника з трубами я знову не бачу. Ну, що воно не лізе? Є. Вниз. Так. Надіюсь, що це тут. Піду ще далі, то вже точно я не знайду нічого. Так, аптечки мені не треба. Туди я не можу піти. Там вроді теж не було можливості залізти. Коротше, пішло воно все в сраку, от що я скажу. Знов ці невидимі уроди. Тут із ними треба розбиратись. А в мене є Сінсін Флут. Але поки що мені не потрібен, але я не хочу використовувати лишній Так, тут треба все міняти. Лабораторія зв'язок. Сюди я додам один відкачуючий прийом і не буду собі шукати на сраку приколи якісь. А тут я оставлю цей. Все. Вот так. Я дивився на Xbox походу якось там простіше ці зв'язки робити і вони якось легше нажимаються. Тут же ж якісь Приколы. Так, бомбу треба цього. Давай. Здихайте нахер усі повністю. Хоч один сдох? Нет. А нет, двоє аж сдох. Давай тако. Супер. Супер. Що це таке? Звук пропав на якийсь час. Сінсінфлут. -сін Ого. Ого. Начинается катастрофический дец. Тут зник гнеда. Буде можливість ще включити лампу хоч десь. Та йди нахер. Є, лампа сама то появляється, то зникає. Нахер. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Є. Тут це нема до кого приміняти. Нахер. Так, з ним нема що гратися. Так, мені треба ще 4 зв'язки. А ні, воно вже мені легше. Подвійне робить мені відкачування, того що я відк... відкрив новішу штуку. А давай здохнеш. Мені треба ще один фокус, і я зможу провести серію удару. 19 секунд, давай. 5, 4. 3, 2, 1. 7, 7 фут. Є. Бомба. Блін, мені не стає фокуса. Давай. Так. Бомбу самого великого. Можна поставити? Да. Е, сдыхай, урод тупый, давай. Є, красота. Це вже зовсім друга справа. Все, всі здохли? Да. Супер, якось просто цей раз було. Leapers everywhere. The district is infested. It was inevitable, but fortunate. They're drawing all the attention while you sneak into Memorize HQ. HQ Memorize нам потрібно. Сохранение. Все. Всім пока, до наступного разу.